Tiga, tiga damage lang ako, pero wala akong loot. Kababa naman ako. Rataktak, 24 barang-barang na naman Pag tinamaan ka nito, mangingisay na lang agad Pagsibad ng gaming na ang iyong makakaharap Hindi mo kayang gumawa mapapasarap aaray Pag tinamaan ka ni May ay galawang malupit ka Hindi mo kayang higitan, din mo siya kayang tapatan Mapapailing ka na lang, mapapasniper man Madam Gaming number 1 Kaliwat kanan, mga baratan, harap-harapan Nagbabarila sa buong ulo Pag tinamaan ko, usapin mo si kabatayan Kaya kaibigan, Huwag na huwag kakalimutan Basta po si Madam Rekta walang kasalan Bahala na kung ilan mga kalaban Na pilit na lumaban Itutumba lahat pag nadaanan ni Madam Walang sinasanto kahit palumuhod sa harapan Isang bala ka na lang Mga piling malalakas Lahat ay tumabi Kami ang alagad ni Madam Tumutumba ng wannabe Pagdating sa banatang sa ulo Tiga damage siya ako Pero wala akong loot Sumido kami sa tutukan Huminga Malalim pag kami hindi, nakalampas din ang ilim. Pagpumigil, patay ka na. Huwag na huwag magpapasikat kasi di ka uubra. At huwag magkamali, baka isusunod kita. Chia. Ratatat, 24 barang-barang na naman Pag tinamaan ka nito, mangingisay na lang agad Pag sibad ng gaming na ang iyong makakaharap Hindi mo kayang gumanap sa bala, mapapasarap kamay Pag tinamaan ka ni madam Ay galaw ang malupit ka Hindi mo kayang higitan Din mo siya kayang tapatan Mapapailin ka na lang Mapapas na man Madam Gaming number 1 Kaliwat kanan mga baratan Harap-harapan Nagbabarila sa buong ulo Pag tinamaan ko Usapin mo si kabatayan Kaya kaibigan Huwag na huwag ka kalimutan Basta na ah, walang dasalan Bahala na kung ilan mga kalaban na pilit na lumaban Itutumba lahat pag nadaanan ni madam lang sinasanto kahit palumhod sa harapan Isang bala ka na lang Mga piling malalakas Lahat ay tumabi Kami ang alagad ni Madam Tumutumba ng wannabe Pagdating sa banatan Sa ulo ka paputukan Para tapos ka na agad Sulido kami sa tutukan Humingan Malalim pag kami nakaharap Idilat ang iyong mata Pag pumikit patay ka na Huwag na huwag magpapasik ka mali, baka isusunod kita. Chia. Coming ah. Ratatat, 24 barang-barang na naman Pag tinamaan ka nito, mangingisay na lang agad Pagsibad ng gaming na aking baka. Hindi mo kayang gumanak sa parang mapapakaw Bago kampi ko pala binabar nito Tinamaan ka ni madam, may ganaw ang malupit ka Hindi mo kayang higitan, din mo siya kayang tapak I tried! <laughs> Yee! Nakatuwa kasi may highlights tayo, di ba? Good, good, good, good, good, good, good. Good, good, good, good, good, good, good, good.